Aquí en, la Argentina em, me enteré del movimiento Jamais sans nunca sin ellas, que las mujeres tengan el mismo trato que los hombres. Muchos de mis colegas me vieron así como diciendo, <laughs> es un marciano, ¿de dónde, ¿de dónde sale esto? Solamente los franceses nos pueden venir con ideas tan raras como, como esta. Muchos se sienten amenazados. mira cómo estaba vestida. Eso es insoportable. Nada que perder.